Hey guys, Gio here of Jewel Code Center. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano mag-breed ng koi fish. How to breed koi fish in natural way lang guys. Okay, stay tuned. Let's go. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para mag-detect Una sa lahat guys, maganda kayo ng mga kakailangan nyo sa pag-breed ng koi fish. Una, syempre, kailangan nyo ng breeding tanks. Kung meron kayong extra na cemented pan para breeding pan, pwede na rin. If wala guys, pwede naman kayong gumamit nito kiddie pole, yung swim boy, yung inflatable kiddie pole. At saka itong uh, ano itong ano na uh, foldable foldable na ano uh, ah, pan mabibili din niyo ito sa Shopee or sa Lazada or sa mga uh, um, malapit na tindahan sa inyong lugar pero mas okay siguro kung mag-order kayo sa Shopee or Lazada ngayon naka-execute tayo. So, pwede din ito gagamitin nyo guys. Or pwede din kayong gagawa ng trapal pan kung medyo konti lang budget nyo. Uh, pangalawa, kailangan ninyo nito na breeding, breeding spoon media. Ito, mabili din nyo ito sa Shopee or sa Lazada. Uh, ano ito, para siyang filter brush pero mahaba siya ano ito spawning brush na galing sa China din ito meron din sa AliExpress kung meron kayong access pero matagal dumating so sa Shopee na lang or Lazada uh, pwede na ka din kayong gagawa ito uh, ah, pwede yung ano yung pang tali yung rope plastic rope or yung sako, anuin mo lang, sisirain nyo lang yung sako ng bigas. Pwede din, or yarn. Kasi kailangan nila ng ano, spawning media, mas masisimulate silang mag uh, spawn kasi sa kanilang natural habitat, nagawa sila ng ano, yung mga uh, plants, gagawin nilang nest bago sila iitlog. Kung meron kayo nito na tanim, yung hornwort, okay din ito. Kaso din, usually ang hornwort, nasa pan, may dala kasing predator. Minsan, nakatago dito yung mga dragonfly larvae at iba pang bugs. Kung itong gagamitin niyo, minsan, lalaki yung itlog ng bugs. Hatakin yung mga fry niyo. So, hindi ako gano'ng nag-recommend ito. So para safe, ito lang uh, nylon o plastic rope or yarn o itong uh, spooning brush kasi malinis siya, walang mga predators na uh, nakatira. So next is erator guys. Maganda, maganda kayo ng erator kasi ang erator lang ang filter din nila. Ito ang mag erate ng eggs at nanatiling malinis ang quality ng water at hindi atake ng bacteria Ang aerator kasi, double na yan siya, nag-aerate siya ng water, nag-add siya ng oxygen, saka filter na din siya. At next is methylene blue. Kailangan ninyo ng methylene blue kasi pagkatapos mag-itlog ng koi, mag-water change kayo at least 60 ng mag-water change kaya at 60% and then lagyan nyo ng mitirindro para um, maprotektahan ng mga koi fish eggs from fungal attacks kasi atakin ng mga uh, eggs ng fungus at ito ay ilang kanyang ikakamatay hindi sila magpapisa so ito ang mga kailangan nyo kagamitan sa pag breed Okay guys. Pro tips guys, uh, kailangan nyo uh, i-breed yung mga koi fish breeder nyo kung sila ay nasa tamang edad. So para sa female, yung tamang edad, yung breeding maturity age ng female koi fish ay nasa tatlong taon. At yung male naman ay nasa dalawang taon, at least 2 years ang iyang ang kaniyang breeding maturity age ng lalaking koi fish, ng male koi fish. So bakit kailangan natin na uh, i-breed sila sa tamang breeding maturity age? Kasi ang reason yan guys, tulad nito, ang babae ng koi fish, dapat na sa breeding maturity age siya kasi ito ang main reason niya, itong uh, itlog ng female koi fish, kung nasa tamang edad siya ay ang kanyang ito, yung outer, outer layer ng koi fish eggs ay tinatawag na uh, cell membrane ng koi fish eggs ay uh, makapal. So meaning protektado ang koi fish sa loob at siya ang koi ang koi fry sa loob ay protektado kaya ito ay lalaking madidevelop na malusog malulusog ang mga koi fry niya so pag medyo bata lang siya kasi uh, at 1 year old nagsimulan silang mag spawn kaso manipis yung ano cell membrane ng itlog niya at yung mga fry niya ay mahina at daling mamamatay. Yun ang pinaka rason kung bakit kailangan mong mag-breed ng tamang edad, tamang breeding maturity age. Hindi sa size guys. Kasi minsan mayroong koi na malalaki na siya, akala nyo na nasa breed, breeding uh, maturity na siya kasi malaki. Pero bata pa lang. So kailangan malaman nyo ang edad ng koi fish nyo. At ang recommended age ay uh, for female koi fish ay at least 3 years old. So uh, sa sinabi ko na dahil ito ang rason niya dapat uh, sa maturity age siya para makapal ang cell membrane ng eggs ng koi fish. At uh, saka sa male din, uh, mas potent ang kaniyang sperms pag nasa 2 uh, ah, two years old na siya. Nasa breeding maturity age siya. So, ito yung tandaan nyo guys. Dapat malaman nyo talaga ang edad. Hindi kayo mag-base sa size kasi mayroong malalaking koi kahit bata pa. At saka, meron din namang maliliit pa na koi pero na-stunted lang ang growth nila pero nasa breeding maturity age na sila, pwede siyang breed. So, ito din guys, dapat mag-breed kayo kung full moon. Kasi ang full moon, nakakatulong din ma mag-stimulate ng koi fish na mag-breed. And ah, also guys, sa dapat uh, isa sa rason kung bakit kailangan ng lalaki ko ay nasa tamang edad kasi sa tamang edad dalabas ang ano mga uh, breeding traits niya malalaman mo kung ano ang lalaking koy ay handang mag-breed ang isang indication ay itong dito nga area sa pictorial pin ay lalabas na tubercles yung medyo parang puti puti dito lalabas at saka dito sa may face niya labas sa mga breeding tubercles yung medyo hait na puti-puti mga breeding stars dito sa pictorial area at saka dito sa may face ang ang purpose nito, bakit lalabas ito during breeding maturity age? Ito ay ito ano mag-stimulate ito ay mubagid sa <laughs> babae na female ano yan man ano sa Tagalog yung mubagid id mag ano yan uh, tatama itong uh, ano yung mga breeding stars dito sa katawan ng babae dito kahit saan mag-help din ito ma-stimulate ang babae na mag uh, siya yan ang isang rason dapat kailangan talaga niyo ng breeding maturity age hindi sa base sa size kasi sa sinabi ko na kanina merong maliliit oh, malalaki na koi fish pero bata pa siya lalo na pag nire-raise siya sa mud pan at yan ah, maraming siya makakain ng palapadalo bird lalaki siya kahit 1 year old. Mabilis siyang lalaki. At yung mga jumbo type din, mabilis yung lumaki. So, kailangan malaman nyo talaga ang age ng mga breeder nyo. Okay guys. Ngayon guys, kukuha na tayo ng babae ng koi fish female breeder at isi-separate natin sila sa mga lalaki ng koi fish para makapag-ipon siya ng itlog. Kasi pag nasa common pan siya, hindi natin mamalayan na breed siya ng mga lalaki, minimate siya ng mga lalaki. At hindi siya makaipon ng itlog. Mapapansin nyo, manipis pang katawan niya, yung, especially yung abdomen area niya kasi wala pang masyadong itlog na didevelop. Kaya gawin natin i separate muna natin siya sa ibang lalagyan for a few weeks or a month. Depende yan sa development niya. Pakainin natin siya ng sarisaring matataas na protina na mga pagkain, especially live foods. Daphnia magna, earthworm, at iba pang mga A few weeks later or a month guys, pag malaki ng tiyan niya, yan, mapapansin nyo malalaki ng tiyan niya. Meaning, dami na yung itlog at handa nang i-breed ilalagay na sila na, ilalagay na natin ang female goldfish breeder natin together sa mga lalaki sa breeding tank kasi handa na yan dami ng itlog makita nyo dami ng itlog sa tummy niya oh. tingnan nyo yan ilalagay na natin sila sa breeding tank usually mga 5.30 to 6 nyo ilalagay kasi usually mag-spawn sila during starting from 10 p.m. patungo na yan sa uh, usually guys mag-breed sila mag-start na as early as 10 or sometimes 9 sa gabi uh, onward na yan guys sa uh, ano sa uh, yan kadlawon yung dawn ano yan sa Tagalog, Tagalog hanggang madaling araw guys at uh, minsan naabot ng ano 6 to 7 a.m. So, tingnan nyo, ganyan ang mag-spawn sila guys. Ganyan ang behavior nila. Ito ay live spawning. Uh, tinichase ng mga lalaki ang babae at ano i babump nila sa ano sa panwall or sa nesting media nyo So, at that time, kapag nababump na ng lalaki, yung mga lalaki, yung female, sa panwall or sa ganyan, no? Tingnan nyo. Bang! Yan. At that time, pag nababump siya, o oh, yan, ganyan. Nare-release din ang mga eggs. At the same time, release ng sperm ang mga lalaki. Nag-fertilize yun ng eggs. Yan, tingnan nyo ah. Okay. Hmm. Yan. Tingnan nyo ah. Yan. Ni-chase niya nila yung babae na call fish. Yan. Tingnan nyo. Yan. Yan guys. Yan, tingnan nyo ha. Ah. Tingnan nyo din ang behavior ng female. Parang pinagather niya yung nesting media. Yan ang behavior niya sa ano sa natural habitat. Yan, lumabas na yan. Ang itlog ng female koi fish breeder at sperm at the same time ng mga lalaking koi fish breeders. Yan o. Oh. Yan guys, tingnan nyo. Oops, tingnan nyo guys. Yan. Okay. Yan. Okay, yan guys. Oops. Yan. Bang, ayan, nare-release ko yan. Oops. Ganun guys. Ready, one, sige. Ayan. Okay, bump mo. Ayan. Uh, take note pala guys, dapat dalawa lang ang lalaki na koi fish breeders lagay nyo kasi pag madami yung isa na, na hindi interesado, hindi prepared mag-breed o nawala, mawalan din gana kasi sobrang dami ang trabaho na lang ng hindi na, na lalaki na hindi nag-breed ay kakainin yung mga itlog so kailangan dalawa lang ang lalaking uh, koi fish breeders ang nilagay nyo guys limutan kong sabihin sa inyo ayan guys after ano after huminto sila ng ganito na behavior guys kukunin mo na lang kukunin nyo na ang uh, koi fish breeders at uh, iwanan nyo lang ang mga koi eggs mag perform kayo ng water change at least 60% para hindi babaho ang tubig nyo. Okay guys. Ayan guys, pagkatapos nilang mag-breed, mag-spawn, ang ating mga koi fish breeders, kukunin na natin sila sa breeding tanks, both female and males. At hayaan natin ang mga itlog. So, ano, yung magdada, mag kung change tayo, 60%. At pagkatapos lagyan natin ng methylene blue. Ito, methylene blue guys. Yan, methylene blue. Ilalagyan natin ng methylene blue para hindi atakin ng fungus yung koi fish eggs natin. Yan. Spread lang natin all over sa ano, uh, breeding tanks lagyan natin ng, lagyan natin ng inap para ano, hanggang magbo-blue ang kulay niya. Yan. Para maputikta ng mga itlog sa ano, fungus. Yan. Tapos na guys ang goldfish fish feeding natin. Comment down below kung meron kayong tanong. Halagyan pa natin ang erator guys. Don't forget. Para mag-erate. Ang erator kasi mag-serve as filter, filtration ng ano eggs from Montelier na malinis ang water. Ayan, ito ang mga koi fish eggs guys. So, tingnan nyo. Ayan, ang dami. Ito ang mga kulay ng mga koi fish eggs na fertilized. Medyo golden yellow brownish siya guys. Ayan o. Oh. Tingnan nyo ang mga koi fish eggs. Yan, yan. Yung medyo puti, hindi yan na-fertilize. Yung mga brownish yellow lang ang per Yan guys, kung meron tanong kayo guys, comment down below guys. Uh, don't forget to hit like and subscribe and share. Sharing is caring and loving. Please help support my channel by uh, sharing, liking. Okay guys, uh, thank you. Stay at home, keep safe everyone. God bless us. Happy fish keeping all.